peribadi sikit Peribadi? Maksud awak? Saya cuma nak tahu awak ni sudah ada yang punya belum? Awak tengok saya macam mana? Entahlah, nampak macam dah ada yang punya Kalau saya cakap di hati saya belum siapa? awak percaya tak? Dan kau tahu

Cik Mira lah, ya? Eh. Awak siapa? Mana pernah suruh? Saya pernah datang Jogja bawa. Ya. Saya siap seminggu lepas. Eh. Saya jumpa Khairul. Oh, Khairul. Kenapa tak balik lagi? Ini kau orang datang ni. Ini dah petang ni. Biasa yang tahu awak balik. Cik, Mira dia. Lah. Mira tak ada. Balik balik lah. Kita bilang Terima kasih. semak lah Siapa tu? Kenapa tak jawab? Siapa lagi? Sofi lah Dah malas nak tanya mak Hari tadi saya tengok awak asyik mesej apa hal ni? Mira. Ya, nak cakap Jangan ganggu dia lagi boleh tak? Kau siapa? Kau jangan masuk campur tu Aku bakal tunang dia. Siapa? Hancur hati saya awak buat saya macam ni Apa salah saya Mira Saya hanya ada awak sahaja dalam hidup saya Saya sedar siapa diri saya Saya tak layak untuk hidup bersama dengan awak Tetapi walau apa pun yang terjadi Saya akan tetap mencintai awak hingga akhir hayat saya saya akan tetap menghati dan merindui awak untuk selama-lamanya dan saya tidak akan pernah pun membenci awak. Awak, saya mohon pada awak, tolonglah beri peluang untuk sendiri menjadi diri sendiri. Tak juga. Saya harap awak lupakan saya. Carilah perempuan yang lebih baik daripada saya. Saya hormati keputusan awak. Mulai hari ini dan saat ini, kita dah tak ada apa-apa hubungan lagi selamat bertunang. Saya doakan semoga awak hidup bahagia.